Yeah, yeah, yeah. сюда приношу э, веселка, а ну успокоились. Пьянь какая-то собралась. Слышны звуки пустыни, Вас слышим много, а мы одни. В руках ребенка нож, Но я надеюсь, что это ложь. Я ищу таких, где сумасшедших, сумасшедших, сумасшедших и больных,